عندي كات توالاب كيف كروك في ذاك العالم ماشي بزاف تقص حباح تبانو فيك طايح كاين لي بوالو صادم غير في كلايم فيها نادم كملت ساكت ثابت فوق الناس بكري لي قالت بالو عقلي الدالي الليل كامل ضاوي اللي فيه كام سطالي فايت نهار الناس طافي طافي سمتها بلاك تحب تعرف سقسي يرداد تبع مقصود الصافي باللحم اللي بدنا لحفاري yeah. سليمان معنا خلوك فلاي في الكم خطينا والف مان وليت عنايا كما متكلاي كما متكلاي كما متكلاي خلينا من الراوي غير مصلاحيات عندنا ريشة ضباط ما عندناش ذكريات اما من الفايق دايخ دبرسيون والحس تالح حصلين في الداق النافق ما رايك ماشي متفق فوق منافق شوف لك بالك تزلق اشطك تخمامك تعرف ناس تحب الناس تدرب بزاف لابن هالطايش جار الناس تحب الفرايوس يعني زمسب سيوم فارس داخل نجيك بالتالينا هاي مان معنا خلوك فلاي في الجيم خطينا وارف مان وليت انايا كيما مات كلاي كيما مات كلاي كما ما تطلع هذا الواد كون طالي تخلطت بينه وبينه الصاحي الواد فلاي خلواني راني غارت غير في الكوبلي والسعبالي فراسي راسي باتشونتي ونحب نجيني مكاش كيفاش تفهمني الموند انا اللي فيه الدالي إيه. هاي مان